時間もめっちゃ多いしパッて開けたらいらっしゃって、えー、そのまま出されたこともあって私からしたら普通に歩ける人の方が世の中全部優先じゃんって思っちゃうからそうそうそうそう木村拓哉さんみたいな <laughs> そういう方々が言ってくれたらみんなきっと、ああそうですよねってなるわけじゃん皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです、えー、今日は えさしちゃんと一緒に <laughs> 今回一応タイプの違う車椅子ユーザーとしてあとこう生きてる場所というかね <laughs> 都会で生きてる人生息地が田舎で生きてる人の違いとかも含めてあとこういうのもやっぱいろいろあるよねっていうのをちょっと、まあ本当に愚痴になるから、うん、でも聞いてほしい知ってほしいなというふうに思います。うん 誰か必要とする人が来たら譲るということが優先っていうことなわけなんだから、うん、年収300万超えてる人が障害者の中で日本で2%なんですって。本当通勤ラッシュの時に通勤してる人はすごいと思うよ何回自殺しようと思ったかで4年通ってたんですけど、うん、しかもあの永田町まで、うん、もう本当に車椅子ってちょうど肘の高さだから、うん、邪魔だよってこう頭殴られたりとか、 なんかまあ見た目もねこう仕事行くように多分見えないっていうのもあるんだと思うんですけどうん、でも関係ないじゃないですかそんなのに、ね。唾吐かれたりとか、えー、め全然ありましたでもそれで金さんとか言ったら遅刻しちゃうから、うん、いつもウエットティッシュ持ってて、うん、何かされてもすぐ拭けるようにして、えー、時間もめっちゃ多いし時間どこ触るのだって見せてくるんですよちょうど高さがって、 ジャストじゃないですか、うん、で、まあ、普通にこうパッと寝てて、うん、パッと開けたらいらっしゃって、えー、うわと思ってもうこう下向いてたりとか本当にもうトラウマなんですけどそのまま出されたこともあって嘘でしょでもそれが1年に3回あったんですよ嘘でしょでも本当にそれでエレベーターまで結局ついてこられてで、エレベーターって密室じゃないですか、うんどこ行くのとか言ってこう後ろ持たれたりとかして でももう逃げられないし、うん、速度は電動だから一定じゃないですか、うんうんうん、もう本当にやばかったです、ね、どうどうやって振り切れるんですその時はもう電話するふりして警察に、うん、でも会社まですぐだったからダッシュで行ってまあ社員証で入っちゃえばもう入ってくれないから、まあ、そこまでと思って行ってもうその日ずっと手が震えててえー、やだよね最悪ですね途中のトイレで落とそうと思ってもトイレ車椅子トイレがまた 埋まっててその時になんか全てが嫌だと思ってもう号泣しながら会社行ってみたいなことがあって。いや分かるもう満員電車私はねこっちで住んでないからだから時間帯をこっちにいる時は極力避けるけど、うん、この時間でしか動かなきゃいけないっていう時に、うん、やっぱりあの道々の中にさ、うん え今から突っ込むんですか私っていうで駅員さん「すいませんすいません」って言ってはくれるけど いやもうしんいやもうすいませんすいませんよ <laughs> 申し訳ないしでも乗らないといけないしそうで私の場合は手すりがないと耐えれないあそっかブレーキだよねブレーキしてでもこう体幹が弱いから手すりがあるところにいないと、転倒しちゃうの、自分自身がだから、そう真ん中に入れたらいいっていうわけじゃなくてそっか端っこにそう手すりがあるところまで進みたいわけよ、うんうん さかき分けるっていうのも大変だしさ、うん、こうやって言うと意地悪な人はね障害者になったお前が悪いだろうっていうややつって言っちゃった、うん、人がいるいやいるんだよさしみちゃんの場合はまあ先天性だからっていうのはあるし私はまあ後天 的ていうか中途でさ、うん、まあ確かに自分のミスで怪我した部分はあるけどいやでもなりたくてなったわけなくない普通にないのなりたくてなったわけじゃないしさ、分かんないじゃんそんなこと言ったら誰も失敗できないのっていう話になるじゃん、うん、誰もみんなこけたことないんですかってなるしさなんかもう意地悪だなっていう人たちってね、ちょっと話はずれるかもしれないけどさその意地悪な人 コメントとかをすごい言われるのに「大丈夫なんですか?」ってすごい聞かれるの、うんうん、いやアンアンチじゃないけどねアンチとかメンタルメンタルやられないんですかってすごい聞かれる時あるんだけど、それはムカつくよめっちゃ、うん、でもなんか「ふーって私別にならないんだよねなんか「わー」ってなります「えっては別にならなくて、うんうんマジムカつくなっていう感じでしかならないのと、まあやっぱこう一個切り替えのポイントとしては こんなこと言ったらマジで一番多分やばいけど、うん、このコメントをくれる人たちっていうのはすごい今人生がしんどいんだなっていうか、うんうんうん、いいことないんだろうなって思ってる、これはもう私の中で考えてることよまあ今言うけどだからもう自分より 下の人なんだなって思ってるってう、絶対書かないじゃないですか自分が逆の立場でも、う書かないで思っててもいいから言うなよって思ってででもだからそういう人にはさもう何言ってもダメなんだなって思うし、うん、ま <laughs> あ、そういう人がいるのがもう、まあ、世の中なんだなって思うけど、うん、だから私がねツイッターにも書いたけど怖いなって思ったのがさそういう人間と一緒にいるわけじゃん でそういう人間はこっちは分からないわけじゃん、うん、書いた人はもしかしたら「ああいつあいあの時のあれじゃん」って思って見てるかもしれないけど私らは誰だか分からないからさっき言ったように襲われても逃げられないしどうにもできないし、うん、そういう時があるからめっちゃ怖くなるんだよね怖いですよねそうホームから突き落とされたらどうしようとか思うから、うんうんうん、絶対横向きに止まったりとかそうでも日本においては もうそのシステムプラス、心のバリアフリー、心のバリアフリーって言葉私は本当好きじゃなくて、マジで <laughs> それってあの行政が言うことじゃないと思ってて、行政が心のバリアフリーって言い出したら、うん、何ノーコストで行こうとしてんだよって思っちゃって、だから心のバリアフリーってそのシステムとか設備がちゃんとある上で それをどうやって譲り合って使っていくかっていうところにプラスアルファである問題であってそれ心のバリアフリーありきじゃないと普通の生活が車椅子ユーザーができないっていうのはインフラとしておかしいと思ってるんだけどそういうこと言うと「またわがまま」って言われるんだよね <laughs> でもな実際あるのにそうじゃないっていうのがさタクシーでしょだから。福岡のタクシーのって、さ結構話してくれるから結構するんだけど、うん、あの私はね ジャパンタクシー型の屋根が高いタイプはすごく乗りにくいんです、うん、天井が高くて掴むところがなくて、うん、あそっかこうやって乗るからかそうで座席もちょっと高くてすごい乗りにくいのよ、うんうん、あれがなぜあるかっていうのって基本は車椅子のままでも <laughs> スロープを出して乗せれますよというためにあの高さもあって、うん 作られてるわけじゃんだからあのジャパンタクシーのさあの全てにはスロープ全部ついてる <laughs> ついてるんだよあのみんなが乗る座席の下に断られたことしかないタクシーえっと、そのジャパンタクシーさんに、うんうん、その乗り降りがちょっとしんどくてとか、うんうん、ちょっともうその体力残ってないな疲れてとか、うんうん、または、うんうん、例えばスカート とか、ちょっとヒール履いてて、うんうん、今ちょうど綺麗に乗れてるんです車椅子だからもう一歩もずらせない時あります、ね、そうそうすごい綺麗に乗れてるしあとヒールだとここどうしても安定しないから、うん本当はこのままで乗りたいんだっていう時とかがあるんだけど、うんうん、ホテルに泊まっててそこから出ますでホテルのもうちゃんとした車止めのところにいたのタクシーがねジャパンタクシー型タイプのところにね、うん、お願いしたの あのスロープお願いできませんか?」って言ったら「いや出た時間 <laughs> 時間かかるんでそのまま乗ってもらいたいです」ってさそのね「えっダメですか?」って言ったら「うん、そうですね時間かかるんで」って言われてさ結局、うん、そんなやり取りしてたらこっちで時間かかるから「じゃあじゃあじゃあいいです」そうそうじゃあ乗り分かりましたっていうのが、何回かチャレンジしてみた。 ねでもいいよって言われたことは一度もない地方はまだまだその、うんうん、セダンタイプが多くて、うん、でセダンタイプのやつとかに乗ったりすると高いやつの方が本当は乗りやすいんでしょみたいなこっちだと大変なんでしょみたいなことを聞いてくれるの、えー、でいやそっちの方がいいっていう人もいますけどって、うんうん、私はこっちの方が乗りやすいんですよねっていう話をして、うんうん、あれでも高いんだってあの1台車あの車ね、ね、高くて。 高いんだけどそれでもあの車に変わろうっていう流れがもうあるから、もういずれは変わるんだよとかっていうのがあるんだよね、そう電車はあっちじゃないと乗れないですよね、うんうん、セダンはもうマジ断られるしそう積み込めないからってこと閉まらない電動簡易電動なんで閉まらないし、うん、とかあと男性と一緒にタクシー乗って、 家まで行く時に、途中で友達の方が降りることが多くて、で私が最後までいるんですけど、うん、その男性の友達が降りた瞬間にくっそ文句始まって「えー、電動で普通車椅子て乗んないよタクシーなんて」とか言われてもでもこっち家知られてるから言えないじゃないですか、強く。で一回車椅子をこう封じられて乗れないようにして降りた時に、 ごめんなさいってまで載せてくれなかったことがあってえー、えー、怖いよ次からもう乗れなよとか言われてもう本当に無理だってすいませんでしたって言って、それもタクシー会社に言ったけどどうなったかその後の対話は分からんですそうだからいるよねタクシー会社に言えばいいじゃんみたいなそう言ってもないそう言っても変わんないよ変わんないそのエレベーターとかなんちゃらって言うんだったら タクシー使えよってこう面倒に書かれるけど、うん、タクシーはタクシーでマジでほぼ使えないことが多いから、うん、で毎回100発100中で嫌な思いするから、うん、もう介護タクシー使えよとかも言ってくるじゃんうんうんうん、えでもあれあれってその日その日って使えないよね <laughs> そうすごい事前予約じゃないのさ使えないからタクシーみたいに GO で呼べるようなさ、ね、そういうものじゃないタクシーって今乗りたくない <laughs> そういうもの ゃないんだよなって思うから、うん、かこれが日常だと思えば日常だと思えることもあるけど、うん、でもじゃあって自分のメンタルもさ、うん、そういうふうに常日頃そういうメンタルでいるわけでもないじゃん。やっぱり気になる時だってあるし、まあ、気にしない時だってあるし、まあ、こういうもんだよなって思う時もあればなんで。 こうなんだよってさ思う時もあるわけで、うん、それをなんか口にしちゃダメだ言っちゃダメだっていうのは違うと思うしそうなんです、ね、だって普通にさテレビ番組とかでさなんかほらね女の子トークインスとかなんかああいうじゃんなんかお女が吠えるやつみたいな、あるじゃんああいうなんかああいういろんなさトーク番組とかで、 なんであれってああなんですかねみたいななんでここってもっと改善してくれないんですかねって言うじゃんだってあれマッチングアプリで男が「アマゾンプライム見ます」って書いてあるだけで怒ってますからみっちゃんアマプラでも」みたいな。なんかそうとかさなんであそこサービスとかにもさそうやってこう、それは確かにああいうプロの人たちが喋ってるから面白く言ってることであるけど、うん まあ、だから言ってることは一緒なわけじゃんその自分らが生活してる中での不平不満っていうのは誰しもが持ってる中で、うん、健常者の人たちはそれでテレビとかで「ああ分かる分かるそうだよね」みたいな確かに賛同率がたくさんいるから。絶対数がそっちの方が多いからちょっとした文句が炎上みたいにつながることっていうのは少ない、うん けど、でもうちらの場合はもう分からないわけじゃん経験してないからやっぱなった人にしか分からない気持ちがあるから共感できるできないがあるわけで、ねなんか本当揚げ足取りというかさ、悪いところだけ持ってきてさつつこうとしているんだなっていうのがすごい分かるけどだからそれにめげてさ、みんなが言わなくなってったら変わるんですかっていうふうには思うし。うん 当事者の声なしのなんかそういうバリアフリーみたいなのが進まれても、ね、結局「え違うじゃんここ違うじゃん」ってなってるんだよね、結局作ったら直せませんとかさ、うん、そういうのがいっぱいあるからだからこういう声っていうのはまあ毎日毎日言うわけではないけど、うん、たまにはこういう企画として私はいいんじゃないかなと思います。これでも結構結果オブラートに言ったわ そう優先って言うとすぐ怒るけど優先って私からしたら普通に歩ける人の方が世の中全部優先じゃんと思っちゃうからなんでたった1個しかたった1個の選択肢を分け与えてくださいお願いしますって言ってるだけなのに、うん、ね、わがままとか言われてそう、うん、今日眞子さんに聞こうと思ってたんですけど、うん、頑張ってこうやって発信するのって、気にしないとかメンタル強いっていうのがあってもやっぱ疲れるじゃないですか。だね、だけどずっと発信を続ける理由って なんですか、えー、いやでもまあ確かにアンチは多いけど、うんうん、まあでもその中でもさあ言って気づきましたとかやってる人は必ずいるわけじゃんうんうんうん、その要はプラスに考えてくれる人たちがいるわけでうんうん、で実際私の動画を見てくれてたね全然その障害がないし障害がある仕事に関わってるわけでもない人とかが、うんうん、私の動画を見始めてやっぱ車椅子の人が街中で目 につくようになって、今まではなんか気にならなかったけど、あ意外と自分がいつも通勤してるこのゾーンに、いやいるんだなっていうのをさ、見ましたってで、ね、その人が困ってる時とかに声をかけれるようになりましたとかっていう人がやっぱいるから、まあ、それが1,000人に1人とか。 1万人に1人かもしれないけどでも、サポートしてもらえた車椅子の人は嬉しいわけじゃん困ってたわけだし、うん、なんかそういうのがもうちょっと連鎖してくれたらいいなっていうのはある、うん、ちらみたいな感じの人じゃなくて <laughs> 木村拓哉さんみたいな <laughs> 石原さとみさんみたいななんかイケメン、ね、イケメンイケ女イケ女で美女とかがなんかまあ本当 そういう方々が言ってくれたらみんなきっと「ああそうですよね」ってなるわけじゃん。ね、本田翼さん呼びますかね <laughs> ここにね何とかしてそうだから結局言ってることがさいい悪いとかじゃなくて、うん、誰が言ってるかですか、ね、っていうのでさやっぱ人間の捉え方って変わってくるのが絶対そうなっちゃうわけだから、うん、何か言うことによって「あそうだよね」って。 なんかこの人が言ってたらそうだよねって少しそうなってくれたらいいなっていうのは思う、まあ、そうなるとさ障害者代表みたいなこと言われる時があるけど違うよっていうね <laughs> 一意見一こういう意見を持ってる人として、こういう考えってどうですかっていうのに賛同してくれる人が増えたらいいなっていうだけでさ、 あるよ全然もうやめようって思う時があえー、ありますよねあるあるけど、うん、今回の炎上もそうだし、うん、全体的な活動を通して思ったんですけど、うん、なんか知り合いの子供、うん、お子さんが、まあ、もしかしたら将来歩けないかもしれないって状態になっちゃってる方がいて、自分の子が将来大きくなった時にこの世界だと 一緒に死んでしまおうと思ってるみたいなその方だけじゃなくて DM とかでも、うん、なんか将来刺身ちゃんみたいに強く生きられればいいけど、うん、私が発信してる現状とかを見てる限り、うん、やっぱり全然暮らしやすい世界じゃないから、もうこの子を成人させるのが怖いですみたいなふうに結構言われることが多くて、そういう意見を見るともう私らの世代は最悪ちょっと暮らしにくくても、次の世代の障害のある人たちが なんかそういうの気にしないで生活できるようになったらいいなと思ってそれで発信してるんですけどやっぱそれだけじゃちょっと。あのエネルギー足りないなって思う時があるから眞子さんはどうしてるのかなと思って聞いてみました別に何歳であろうと生まれた時からであろうと誰しもがさ障害が負うし、ね、それこそだから脳血管脳卒中脳梗塞なんて、三大疾病でさみんななる な <laughs> なるっていうかみんななってしまう可能性があるんだよ、若くてもおじさんおばさんになってもね、だそうなって絶対みんな半身麻痺とかなんかそういうのを全然自分事として、まあ、それ考えられないのはまあわかるけど誰か一人でも考えてくれてねとか、っていうのになんか役立ててほしいなっては思うそうです、ね、まあ今後もまあベースは楽しいお話を私はしていきたい、ね、たまには か1年に1回とか2年に1回とか <laughs> はこういう話があってもいいんじゃないかなと思います、うん、でも1年に1回なんかこういう話してる気がする確かにやっぱ1年ずつ変わるのよ実験なん実体してるうちの500分の1とか出そうね <laughs> そうそうそうたまたまなんかね普段は1人だけど誰かがいて撮ってくれたからってだってリアルってさじゃあはい回しますじゃリアルじゃないから、はい、そうあイヤホンの話するのも忘れたけどイヤホン いや最近だからイヤホンとかさ携帯見ててさ気づいてない声、ね、あのすいません通してくださいって言わ言っても、イヤホンしてるから聞こえないんだよねでしかもうちらってさ横向いていないじゃん下向かないといけないから <laughs> そうそうそうだからそういうのでもやっぱり声かけても届かないっていう時とかも結 構あるから本当にこの人そう触るしかないんだよね触ると思うみたいな、そうそうなんだけどそそうなんだけどだからなんかこう時代的にも声昔よりこうやっぱこう、うん、みんながさ周りを見てるという環境ではなくなったから、うんうん、そこも大変だけどこう歩きスマホとかで車椅子ぶつかりそうになるじゃんめっちゃめっちゃなんか飛び乗られたことあります <laughs> もう止まれなくてぴょんみたいなえー、 <laughs> やばいよ、 <laughs> えー、ねなんかそういうところ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 はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。